may pasero na ata ako isa. Ay, mali. Masasakay. Naligo po ako, no? Ba't tayo nung sumakay? My goodness! Yo, what's up mga idol? Ngayon, pupunta na ako. May lakad tayo ngayon. Meron tayo... Alert level. hinintay na gano'n. Kaya, ang oras natin ngayon ay alas 5 insakto ng umaga. Araw ng linggo. pala ako may lakad nga, wala pala akong lakad. Ako pala ay babiyahe, nagkamali ako, pasensya na. <laughs> Hindi pala po, wala pala akong van, wala pala akong meeting. Babiyahe po ako ngayon. Uh, nandito po ako sa kalsada at ako po ay magsisimula ng babiyahe. At ito na. Andyan na tayo, alis na tayo. Oh my goodness. Woo. Ay, di pa pala ito naka po. po ako, no? Iba tayo na sumakay. My goodness. Ah, tara na. Umpisa na to. Let's get it on! My goodness! Yo, what's up again mga idol? Kain na tayo. Kain na, almasal muna tayo. Gugutom ako, nakasangikot na ako kaso lang. Eh, kain muna tayo. Kakainin ko ngayon ay pansit. Nakalimutan ko bumili ng itlog. My goodness lang kung yung itlog saka pagsitong tayo muna kain muna tayo ito yung gamot na gamot sa akin ng doktor sabi sa akin ng doktor yung isa sa mga reseta niya pansit mahaba ng buhay Beep. peso minsan kasi gusto ko rin makabigay wala kasi yung ano yung pero yung nahirapan ako bumili pagka umaga gusto kong makabigay kaya yung umaga lang naman Ano ba kaya nga, masama masama tawag ng ganung buwan, ganung trabaho. Kaya ka kumain pag walang litwin, ano? idol wala pang pasayro so naghahapon na lang ako ng pita nahabol God, ano ba yan? Ingay nyo Nakaganda na po Yun na nga po, hahabol na lang tayo nakita Kita na lang hinahantay natin nag-order na ako may pangkrudo na pinatalasan ko lang yung mata ko sa baka may manguhuli kikita na ako dito delikado kaya nakita nyo po ako po ay nandito sa hayat hayat ah hayat iba yung iniisip niya eh ako yun kaya yata na nakayat ko ng araw. Panatawa ko ito ngayon. Dito ko sa may Paura. Malapit sa may Robinson. Ayan. Nakita niyo yun, yung palapit na yan. Ayan. Ayan sila, patawid. Sana sasakayan. Hoy! Right. ng buhaya. My goodness. Yo, what's up? Bawin na tayo. Eh, diba, tripping biyahe ko. Kumita naman ako. Yo! Maraming salamat sa panonood sa video ng aking dulo. Maraming pong salamat. Ay, mali. Pala. Sa dulo ng aking video, umabot po kayo. Maraming pong salamat at ako po'y matutulog na po. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Thank you all. Bye-bye.